کاک یونس لە پێشدا سپاسی ئامادەبوونت دەکەم، ئایا چوونی ئێوە بۆ پێش دادگا پشتیوانی لە ڕەوتی دادگایە یان وەک ناوەند بەڵگەی تایبەتیتان هەیە کە ئەو دادگای لێ ئاگادار بکەنەوە یا خەڵک لێی ئاگادار بێت؟ کاک سەلاح جان بۆ ڕوونکردنەوەیەک بۆ بینەران ئەو کەسەی کە لە دادگای سوئێد دوو ساڵ بەر لە ئێستا لە فرۆکەخانەی سوئێد دەستبەسەر کرا و گیرا یەکێک لەو چوونی ناوەندی نەمران بۆ بەر دەرکی دادگای حەمید نوری لە شاری ستۆکۆڵم لە وڵاتی سوئێد بەو مەبەستەیە کە ئێمە بە ڕای گشتی ڕابگەیەنین کە حەمیدی نوریش و هەموو دەزگا و پێکاتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەموو ڕەنگ و ڕوویەکیانەوە ئەوان تاوانبارن لەو جەنایەتانەی کە لە کوردستان کردویانە بەرامبەر بە خەڵکی کورد جا چ بە کۆمەڵکوژی و چ بە زیندان بە تایبەت کە کاری ئێمە بە ئێعدامە سیاسیەکان و عەقیدەیەتەکان دەگەڕێتەوە و بەڵگەشمان لەو بارەوە کۆکردۆتەوە. بەو جوڵەی کە بەتەمای بیکەین، بەو گردبوونەوەیە، دەمانهەوێت بە ڕای گشتی نیشان بدەین کە جەنایەت و تاوانی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان لەبیر نەچێتەوە، جارێکی تریش بۆ بیرخەڵکی بێنینەوە. ئەوەندەی من تێبگەم دوو لایەنی هەیە چوونی ئێوە، یەکیان ئەوەی کە کە بە گشتی بۆ بیرخەڵکی بێننەوە کە کۆماری ئیسلامی وەک ئێوە دەڵێن تاوانی کردووە بە دژی خەڵکی کوردستان. بەڵام خۆت دەزانیت لە دادگادا دەبی بەڵگە نیشان بدەی و ئێستا دادگاکە تەنیا یەک کەس لە کۆماری ئیسلامیدا دادگایی دەکرێت ئەویش حەمیدی نوریە. تۆ پێت وایە بەڵگەی وا تایبەتیتان هەیە کە لەسەر حەمید نوری پێشکەشی دادگایی بکەن؟ ئەو دادگایی حەمیدی نوری کاک سەلاح هێندێک یانی گرفت بۆ ئێمە دروست دەکات کە لەوێ بەڵگەی خۆمان تەحویل بدەین یا تەحویل نەدەین. یەکێک لە گرفتە ئەسلەکان ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە شکایەتی دادگایان لە حەمیدی نوری لە تاوانبار حەمیدی نوری کردووە، بەوەی کە ئێمەش کە بەڵگەمان هەیە و لەبەر دەستماندا هەیە بیدەینە بۆ دادگا. ئەو وڵامەمان وەرگرتەوە لە دادگا کە ئەوان تا ئێستا زیاتر لە پێنج هەزار سەنەدیان بۆ هاتووە، ئەوان مەجالی تریان نییە کە لەوە زیاتر بەڵگە وەرگرن و ئەو دادگایەش تەنیا بەوە مەحدوود دەبێتەوە کە لە دەورانی زیندانی گەوهەردەشدا بکرێت چونکە ئەوانەی کە شاکی بوون و لەوێ شکایەتیان کردووە لەو بەشە لە تاوانەکانی حەمیدی نوری شکایەتیان کردووە بۆیە بەداخەوە ئەو جاریان سەرکەوتوو نەبووین کە بەڵگەکانمان تحویلی ئەو دادگادن بەڵام بەشداربوونی ئێمە لەبەر دەرچی دادگای تاوانبارێکی ئاوا کە دوێنێ بۆ خۆی بە قسەی خۆی بە ڕای گشتی ڕاگەیاند کە ئەو دڵخوازانە هاتووە بۆ کوردستان وەکو پاسدارێک بۆ سەرکوتکردنی زدی انقلاب، دەشزانین کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژی هاتنە سەر کارێوە تەنیا و تەنیا بە مەبەستی قڕکردنی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هات و نێویان شەڕ لەگەڵ زدی انقلابدا. کەوابوو ئەو بەڵگانەی کە ئێوە ئێستا هەتانە و هێستا ئاشکراتان نەکردوونە، ڕەنگە بێجگە لە حەمیدون نوری کەسانی دیکەش بگرێتەوە کە ئەو کات هاتوونەتە کوردستانی و وەک ئێوە دەڵێن تاوانیان ئەنجام دابێت. بەڵێ ئەو بەڵگانەی کە ئێمە هەمانە تەنیا بە نێوێکی مشەخەسەوە خۆ نابەستێتەوە، دیارە چەندین نێوی مشەخەسی تێدایە، چەند نێوی چەندین تاوانباری سەرەکی تێدایە، بە کۆی گشتی ئەو بەڵگانەی کە ئێمە کۆمان کردۆتەوە تەواوی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی کە لە کوردستان دەستیان هەبوو لە سەرکوتکردنی خەڵک، ئەو بەڵگانە هەموو ئەوان دەگرێتەوە. یەکێک لەوانەی کە تا ئێستا گەواهی داوە بە نێوی ڕەزا فەلاح بە ئاژانسی فرانس پرێسی کوتووە کە لەو کاتەیدا کە خەڵکیان بردووە با بڵێن ئێعدام بکەن، حەمید نووری دیوە کە ناوی بەندکراوانی خوێندۆتەوە و پاشانیش لەگەڵیان بۆ شوێنە چووە کە لەوێ کە گۆیا دەبی ئیعدامیان بکەن. کەسانی ئاوا گەواهی دەدەن. ئێوەش ئەگەر لە داهاتوودا بەڵگەتان هەبێ کە لە کوردستان کردوویەتی کەوابوو بۆچوونە پێشی دادگاکە زۆر زۆر یارمەتی دەکات. بەڵێ بێگومان شاهیدحاڵی ئاوا زیندوو زۆر دەور دەبینێ لە پرۆسەی دادگایی کردنی تاوانبارێکی وەکوو حەمیدی نووری و سەرانی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئێمە بە خۆشحاڵییەوە پێوەندیمان لەگەڵ کۆمەڵێک کەس گرتووە کە ئێستا لە دەرەوەی وڵات دادەنیشن، کاتی خۆی لە ماوەی شەش مانگ هەتا پازدە ساڵ لە زیندانی جۆراوجۆری کۆماری ئیسلامیدا بوون. ئەو کەسانەی کە ئێمە پێوەندیمان پێوە گرتوون، ئەوانیش وەکو ئەو ناوبراوەی کە ئێستا باست کرد و لە دادگای حەمیدی نووریدا گەواهی داوە، ئەوانیش بەڵگەی بەرچاویان پێیە، ئەوانیش شاهیدی عەینین لەسەر ئەو کەسانەی کە بازجویان لێ دەکردن، لێپرسینەوەیان لێ دەکردن، لەگەڵ ئەو کەسانەی کە شکەنجەیان دەکردن، لەگەڵ ئەو کەسانەی کە تیری ئاخریان لە ئیعدامکراوەکان داوە و کۆمەڵێکی یەکجار زۆری دیکە لەو تاوانبارانەی کۆماری ئیسلامی. شاهیدحاڵی لەو جۆرەمان لە دەرەوەی وڵات یەکجار زۆرە، پێوەندیشمان پێوە گرتوون، ئامادەگی ئەوەشیان دەربڕیوە کە لە هەر پرۆسەیەکی دادگادا ئەوان حازرن بۆ مەحکومیەتی کۆماری ئیسلامی بە دڵ و بە جان بەشداری بکەن. کەوابوو کاک یونس بێجگە لە ئێوە کە ئێستا بەڵگە دەتانهەوێ کۆبکەنەوە لایەنی دی ڕێکخراوی دیکە هەیە کە لەم پەیوەندیەدا بەڵگە کۆبکاتەوە و بێت تەحویلی دادگای بدات؟ ئێمە ماوەیەک لەوە پێش کۆبوونەوەیەکمان گرت لەگەڵ هێندێک ڕێکخراوی چالاکی مافی مرۆڤی کوردستان بانگهێشتمان بۆ کۆمەڵێکی دیکە ڕێکخراوی تر نارد بوو کە ئەوانیش وەکو ئێمە کاری کۆکردنەوەی بەڵگە و زانیاری دەکەن، هەر کامێک لە لایەنەکان بە تایبەتمەندی خۆیان کار دەکەن. تا ئەو جێی کە من بزانم ئاگاداریم هەبێ ئەو کەسانەی کە وەکو ئێمە بەڵگە کۆدەکەنەوە هاوڕێیانمان لە کوردستان تریبوناڵن. ئەوان وەکو ئێمە خەریکی کۆکردنەوەی بەڵگەن، خەریکی دامەزراندنی دادگایەکی گشتین، بەڵگەی بەرچاویشیان لەبەردەستدا هەیە و ئێمەش کە لە دوو کۆبوونەوەی فەرمیدا کە بەیەکەوە گرتبوومان لەسەر ئەوە ساغ بووینەوە کە ئێمە بە هەموو شێوەیەک هاوکاری یەکتر دەکەین و کاتێک کە کوردستان تریبوناڵ یا هەر ناوەندێکی دیکە ئەگەر لەسەر ئەو تاوانانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردوویەتی بیەوێ پرۆسەیەکی یاسایی بگرێتە بەر ئێمە بە دڵ و بەگیان حازرین لەوێ بەشدار بین ئەو بەڵگانە بخەینە ڕوو. وەک پرسیاری کۆتایی کاک یونس، تۆ چەندە گەشبینی کە ئەو دادگایە دەتوانێ لە کارەکانیدا پێشبکەوێ؟ بە تایبەت بۆ مەسەلەی کوردستانیش. من وەک خۆم وەک کەسێک کە هەم لە باری یاساشدا دەتوانم بڵێم هێندێکم شت خوێندێتەوە و هێندێک شارەزاییم هەیە بە جۆرەی جامنامەی مافی مرۆڤ بە جۆرەی ئەو بڕیارانەی کە یعنی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ لە دنیادا دەیدەن بە جۆرەی ئەو وتارانەی ئەو وتارانەی کە سەرۆکی وڵاتانی غەرب دەیدەن هەموو ئەو کارانەی کە کۆماری ئیسلامی کردوویەتی و دەیکا بە نیسبەت پێشێلکردنی مافی مرۆڤ، ئەوە جیاوازییەکی یەکجار زۆری هەیە لەگەڵ ئەو پرەنسیپانەی کە لێرە بۆ پاراستنی مافی مرۆڤ لەسەری ساغ بوونەوە. هاوکات کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ کات بە قەد ئێستا لە ڕسواییدا نەبووە. ئەگەر دقەت بگرین ئەوە حەمیدی نووری لە سوئێد محاکمە دەکرێ. پێنج ساڵ لەوە پێش غەیری مومکین بوو مەسەلەن کەسێکی ئاوا دیپلۆماتی بەرز لە ئاستێکی بەرزی کۆماری ئیسلامیدا بتوانێ ئەو مەجالە بخوڵقێ کە بتوانێ لە دادگایەکی وەکو سوئێد دادگایی بکرێ. چەند ماوەیەک لەوە پێش لە لە بریتانیا کەسێکی دیکەی لە سەرۆکێکی گەورەی کۆماری ئیسلامی بۆ پێشێلکردنی مافی مرۆ لەسەر ئەو کوشت و کوشتارێک کە دوو ساڵ لەوە پێش کرا دادگایی کرا، بۆ خۆی حزووری نەبوو لەوێ. لە بلژیک کەسێکی دیکەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە چەند وڵاتی دیکە، هەموو ئەوانە ئەوە دەسەلمێنێ کە من دەتوانم بڵێم کە گەشبینم. هاوکات. کاک سلاح، ئەو تاوانانەی کۆماری ئیسلامی کردوویەتی، یەکەم، لە هیچ جێگایەکی تری ئێران ڕێبەرێکی مەزهەبی فتوای قەتلوعام کردنی خەڵکی نەداوە، لە کوردستان خومەینی ئەو کارەی کرد، خاڵخاڵیشی نارد، لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش و لە دەرەوەی کوردستانیش لە هیچ جگایەکی دنیا هیچ عقلێکی سەلیم هیچ کەسێک کە بچووکترین وژدانی بێ حازر نیە ئەوە قبول بکە کە زیندانی پێش ئەدامکردنی خوێنی لێ بشێشرێ کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوەی کردووە لە هیچ جگایەکی دنیا هیچ پرەنسیپێکی ئینسانی ئەوە قبول ناکە کە زیندانی پێشوێکی ئەدام بکرێ شکەنجە بکرێ ئازار بدرێ ئەوەی کە وێنەی زیندانی ئەو ئەعدامەکانی سنا هەیە کە ساڵی پ هەش دەکرێت لەبەر کاگ ئەحسەنی ناهید لاقی شکاوە ڕاکێشراوە تەنانەت بە برینداریش ڕحمی پێناکەن و تیری خەڵاسی لێ دەنگادانی دەکەن ئەوانە تاوانهایەکن کاک سلا خەڵکی عادی کۆمەڵگای عادیش حازر نیە ئەو پێشیلانە قبوڵ بکات بۆیە بەگوێرەی هەموو ئەو تاوانانەی کە کۆماری ئیسلامی کردوێت و بەگوێرەی ئەو پرەنسیپانەی کە لە بڕیارەکانی مافی مرۆڤی نێونەتەوەیدا هەیە من گەشبیرم بکە کۆماری ئیسلامی ئێران تاوانبار بناسرێ و حکمی خۆی وەرگرێ. یونس بلووری، گوتەبێژی ناوەندی نەمران، گەلێک سپاستان دەکەین بۆ وتووێژە. منیش سپاستان دەکەم، ماندوو نەبن.